Algunas veces siento un nudo aquí, aquí. Aquí es un cielo abierto. Aún recuerdo la imagen de una tortuga cargando al mundo en mi libro de texto de primaria. He conocido a varias que sí lo han hecho. Recorre mucho para desovar cien huevos y de esos 100 huevos que exista la posibilidad de que uno o dos sobrevivan. La naturaleza me enseñó que la vida y la muerte son igual de trascendentes. Eso no lo vi ni lo leí en mi libro de texto. Hemos caminado mucho sin que sea algo sencillo. Esa mirada fija de la tortuga mientras desobaba me hizo recordar que ser mujer es bello y también compré.